Saluton, cae bonvenon alia nova episodio. Hodiao estas suffice malfrue, cae do mi... tui turnu alla medito, restu con ni, cum medito con ni, Saluton kai bonvenon al nova Samenhof medito. Hodia mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro el gazeta articolo chi estemo estas la stilo de la traducoi fare de Samenhof. Gi estis publicigita en la iaro 1907 kai vi povas trovi gin en pagio 244. Via ja che la grande verchisto e chi i plisorgas pri la enhavo de sia i vercoi ol pri plena popularezzo de lia formo ofte besonas commentario in char et membro de ilia propria nazio ne ciam bone tute bone comprenas tion au alian frason el ilia i vercoi tial nemiru, che en miei traducoe de la classicae vercoe vi trovos iu foie locon, ciu en la unua momento shainus al vi ne tute clara. Se mi volus doni nur traduco in cun tute populara stilo, tiam mi devus a electi por traduco nur verco in populara. Bo, ciu in ne perfecte compreneblain au ne facile traducebla in fraso in tutel el geti au traduci in libere lau mio placio. Tia maniero de agado estus por mi tre opportuna cae postulus de mi multe malpida tempo, ol, ol mia nuna maniero de traduco, quiu ofte devigas min longe mediti pritiu au alia esprimo au fraso. Sed, quancam la shaina valora de miei traducoi, tia multe pli grandigius, ilia effectiva valoro multe malgrandigius, char, unu, mia literaturo consistus tiam nur el vercoi malgravai, Du, la traducoi estus nefidindai cae donus maljustan copion de la traducita verco. Tri, mia lingvo ne ricijus cae ne disvolvijus. Carei civi, civespere mia commento estas bon desiru. Domi vere, bon desiru che citiu el tiro est tu legata, cae legata, cae legata ciam legata, sen fine fare della traduchistoi. Ciar se oni attente legus citium el tiron oni tui ec comprenus che multae debatoi cae disputoi est astute bagatelai en esperantuio pli generale mi shatas multe la contraston inter la shaina valoro de ago cae la effectiva valoro de ago To, ni ciam devas meti, mi pensas, agon en perspectivo cae en pli granda contexto por compreni la effectivan valoron sen esti, ni diru, mis voigitai fare de la shaina. Nu, no. ien cio por hodiau, mi esperas che Mia voce non estas strolazza, ci estas ege mal frue. Dankon pro via atento. Gis morgao, cae chiel ciam, antauen, sent fine.